家阵打开新闻纸，日日都有新闻。话果的大陆呢，以自由行名义嚟香港做世界坑渠盖，同水喉同电线，罗汉松、沉香木，见到乜就拍乜。阿爷记得响中华民国十三年有条有响海陆丰果树泥，叫做陈福成，佢仲巴闭。 居然数到去皇宫，就响今日大京州。古迹拍乃空园。พระนคร果间大皇宫。พระบรมมหาราชวัง。佢都识食，呢响自己大殿。พระที่นั่งจักรีมหาราชว屋顶横梁上面两晚，等到机会就怕咗，前罗玉座上面嗰粒红宝石。 仲留低个牛奶乜同埋佢家基的屎尿面包碎，引起老鼠注意，至俾人发现。不过嗰时佢都已经走返唐山啦，真系唔多老礼。第二年六世王郑宝 w 似 a 活，就病死咗，传位俾家基个仲响英国读紧书个细佬郑光。